Esther Mheshimiwa, ah, nataka tu ni support yale viongozi wenzangu wameongea. Sisi tumeshtuka sana kama viongozi hawezi kokote. Vile wenzangu wamesema ya kwamba hii mambo ilipoanza, Waturkana ambayo ni viongozi wakaanza kuchochea kupitia WhatsApp, Facebook na sisi tukatulia na tuk tuongoje ya kwamba serikali watatibibu vile ng'ombe yetu iliwawa. Na wakati tulipokuwa tukiongojea, mambo ikasidi ikasidi, na nataka nimwambie eh, kiongozi ambayo tulichagua kama mheshimiwa rais wa Pokot, kuna kijana aliwawa na ni kijana ya shule hapo upande ya Nasulut na, na baba yake ni, ni mtoto ya shule na sisi viongozi wote tulianda tukaenda kushika hiyo kijana pamoja na, na baba yake, na Waturkana siku hiyo walikuwa wamenyamaza kimya. Na juzi wakati ya ng'ombe kuenda kukaa pale, ng'ombe inakunyia maji na pale hata wa, nini wananchi wanaenda kuchota maji, maskari wakaenda kukaa mali pale, na kusema kweli, mheshimiwa rais, sisi kama wapokoti saa hivi Waturkana ni wengi vile wenzangu wamesema, na saa Vigor na, na, na, na, na, na, na Ortum Waturkana wanatoka kutoka Lodwa wanakuja soko na Chepareria, na sisi kweli, sisi wapokota tujaenda hata Lodwa, mambo ya masoko na sisi vile sahi viongozi wa Turkana wamesema ya kwamba hatutaki serikali waingilie hii maneno na tuachiwe. Na kweli mambo ya chakula sahi ni, ni, ni, ni sahii wakati ya ukame, hakuna mvua, hakuna maji, mifugo iko nakufa bure, na serikali tayari badala kukaa hii maneno katikati, na wanaanza kutulemea sisi kama Wapokot. Sisi sio wana Kenya eh? Sisi hatuna haki ya kwa maana sahi kiongozi ambaye ni Kwesinga amekamatwa na Kwesinga hajachochea chochote. Sisi tukaamuka sasa chini na tukasema sisi kama viongozi wa West Pokot kama MCS, hii mambo imekuja sasa imepita mpaka na kweli nataka ni nimweleze huyu Kindiki ya kwamba wewe ulipeana KPR ni, ni kama vile utapea watoto yako mwingine kipimbo achape wengine. Sisi ni Wanakenya, sisi sio watu wa Uganda na sisi sio watu wa pali pengine. Sisi ni Wanakenya na sisi tuko na right kusema mambo yetu, na sisi, sisi tuko na right sisi kusikizwa kama viongozi, na sisi hatuwezi kunyamaza vile wenzangu wamesema ya kwamba sangine mnataka kutuharas Nami nataka nimwambie Mheshimiwa Rais, sisi sasa hivi Pokot hatuna mtu ambaye ni mwakilishi wetu katika ikulu na noka kwa ikulu. Sisi ya kwamba sangine yeye ndio ameanza kuchochea mambo huko ndani kusikana na wale wengine wakubwa wa security, na sisi tumeangalia maneno na italeta shida sana, na mimi nataka nimwambie watu hata ya, ya ambayo wanatetea mambo ya usalama kupitia mambo ya human rights waingilia hata hii maneno, kwa maana sisi sahi wamama wako anahangaika na mimi nataka niseme ya kwamba saa wakati operesi imekuja, hao wa maskari sio sawa wote, kila mtu ako na wasimu wake. Wamama wetu sasa watakuja kurepiwa, kwa maana wengine wamekaa bila hata wanawake makwao. Saa wamekuja wamelekwa, wamemwagwa hapa, watakuja kurepu sisi wamama na watoto wetu, watoto wetu watakuja kuharibika. Na saa mambo ya masule masule saa hakuna eh? Hiyo mambo mimi kama mama kwanza, mimi nimekataa nime hiyo maneno kabisa, na mimi nataka nimwambie Waturkana vile mnaongea ya kwamba tuweke serikali kando na tu, tuanze sisi wenyewe. Nyinyi ndio mtahangaika, kwa maana nyinyi ndio mnakuja masoko kwetu na sisi hatujakapagua nyinyi eh? Na sasa Turkana ndio wengi, wesi Pokot ndio wanaishi kila mali, hakuna mpokota ameishi mali popote, lakini sisi tumesema kwa maana ni Kenya kuna haki mtu kuishi mali popote, na mbona mnataka kutuingilia mpaka sisi masira? Sisi tuko na masira, kwa maana watu wetu wamenyanyaswa, ng'ombe 200 wamewawa, na hiyo ni hiyo ni bank ya, ya, ya mwananchi ya, ya mpokoto na hata mfugaji wowote. Sisi tumesema kwanza mambo ya pressing mutatue mara moja, kwa maana pressing hajachochea mali popote, na tumesikia ya kwamba muko na mpangilio ya kusika wengine, na kweli kama nyinyi mnataka wezi Pokoti ya muke chini, sisi naye hatuwezi kulala na tunataka tu tumwambie rais ya kwamba sisi tulisimama na wewe, hata kuna Waturkana walikupea makura eh? hakuna kiongozi ya, ya Turkana kama ni moja ndio alichaguliwa. Sisi ndio tulichague wewe kama UDA. Mimi ni, mimi sahi ni MC ya UDA. Na kweli angalia hiyo maneno uchochezi sikuje kugawa sisi na wewe. Na unajua mambo ya 20, 20, 27